ажилд өндөр амжилт үзээрэй. За тэгээ дэлгүүнөө дэлгүүнөө хараад яах нь нэг сорж үзье. Яна дараад нь тэгээд миний хувийн амьдрал эсэ юм шиг хүмүүс бас буруу ойлгочихгүй гэж санаа зовоод. Намаа. feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, yo, go, go, go Vlog үзэгчиддээ орой минь Айл болгонд амьдрал янз янз алгилал цэцэглээл явж байгаа. Номынхаа ажлыг дуусгах гад маш их компьютер дээр сууж байгаа. Тэгээл бичээл бичээл надад л аяг богинохон бичсэн юм санагдаа цаг харангууд нийгэмд өөрөө харах болчдөг. Тэгээд яг ингээд суудаг хүмүүсийн ажлыг би бол зах цугаас нь л хийж байгаа байхгүй юу? Яаж ингэж уйгахгүй ийм удаан сууж чаддаг байна. Уг бүр нэмэх 21 сэдвийг 5 сарын турш ингээд ноцтолдоод бичээд асуултыг яг ингээд галзуурсан юм шиг санагдаад. Очноосоо бүр тасраад. Тэгтээ эндээс надад нэг зүйл тусалсан. Тэрнжээсээ аяхан. За нэг тиймэрхүү сонинтай. Төвшин надад урам өгсөн. Юу гэж илэрхийлмээр байна, юу гэж төсөөлж бичмээр байна, хүмүүсийг юу гэж төсөөлж хараасаа гэж хүсэж байна. Яг тэрүүгээрээ зөрчлөөтэй бичээ. Тэгээ би бичээд уншиж үзүүлсэн. Хм, болж штэ. Инээс илүү задармаар байна. Тэгээ би яг маш сайн өөрийгөө задлах гэж хичээгээд чи манай редактор маань уншаад маш их таалагдсан секси боловсрал олгох гурван эмэгтэйгийн одоо амьдралын амьдралыг харуулсан юм ном маань дуусч байна. Энийг бас тайлбарлая гэж бодсон. За тэгээ миний номны ажилд өндөр эмжилт үзээрэй. <laughs> Тэгээ хурдан дуусаад хурдан ном маань манай уншигч нарын гарт хүрнэ гэж итгэж байна. Битүү нэмэх 21 буюу битүү тим юмны амьдралаас орсон байгаа. Би биш шүү. <laughs> Надад тохиолдсон юмнууд бол биш. Яна дараад нь тэгээд миний хувийн амьдрал гэсэн юм шиг хүмүүс бас буруу ойлгочихгүй санаа зовоод тийм л сандаа байна да. За жоохон турнаа. За тэгээ дэлгүүнөө дэлгүүнөө хараад яах нь нэг сольж үзье. Тэ бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Ара бирлээ. Ha ha ha! давина харчаад ээжээ гэдэг юм шүү дээ. Гоё гоё тий. Аав нь ингээд буцаад эргээд 20 наснда очлоо. Дайна аав нь гоё юм уу? Үцаа. Тэ гоё улмаар санагдаад чамайг дахин дурлуулмаар санагдаад. Өвс санаас манайх гэртээ зураг тавсан. Үзэж байгаа юм а. Хүн ч одоо гар утас хүртэл ингэ сайжраад тахлаар бэлгэцэн дүрс сайтай, дууралт сайтай зураг тавахаар бид шийдсэн. За Шангрилагийн мирүү орж зураг тарья. Энд нөгөө лизингээр өгөх нь яаж өгж байгаа хөлөөхөө? 75 инчийн зурагт нар дунд бол хамгийн боломжийн үнэтэйс яг тэгэхээр бус нь 10 гаруй сая байсан. Харин энэ болохоор 5990 мянга байсан. Дээрээс нь 12 сарын турш баталгаатай байсан учраас за QLED буюу маш тод өнгөтэй, Dolby буюу маш сайн дууралттай. Yeah. хідэн одоо нөө өнгөний ялгарл гэдэг ихэд 16 сая өнгө литртэй гэсэн үг. Кристал бол трайч тийм. Аа гүйлээд гэдэг нь болохоор литр бол литртэй байдаг шиг бол 88% гэж таавар гэсэн. За мэдээж Xiaomi-гийн зурагтыг Shangri-La-гийн Xiaomi-гаас шууд авчиж болно. А гихтээ бид хоёр тгээгүй шалтгаан нь Smart Store Cigiman гэдэг энэ сайтаар ороод авах юм бол лизингийн үйлчилгээгээр онлайнаар шууд авчих юм байлээ. Тэ хүргэлтээр хүрээд ирнэ. Тэрний айгүй хэлбэр байсан. Тэгвэл даалгаараа хийж өгөөгүй юу? Юу ямар том хоол гэдэг би тий? Кивлэ дэлгэцтэй нь болохоор маш сайн нэгтрэлтэй. Дээрээс нь маш гоё өнгөн тод ялгарл сайтай байдаг. Гэхдээ энэ илүү баяжмал юм уу? За интернеттэй холбож чадлаа. Android system update гинэ арай. Энэ Bluetooth keyboard, keyboard ашиглаад тоглоом тоглож болно. Энийг Bluetooth-ээр холбож байгаа учраас keyboard-аа цэнэглээл Энэ болохоор 9 сая төгрөгийг баг хийсэн. Тэгээ энийг л туслан авсан байгаа. За, энэ болохоор бэлгэндэн дагаж ирсэн микрофон. 360 ингээд тойроод хаанаас нь ч ингээд дуулж болно. Микрофон байгаагийн давуу тал нь болохоор мэдээж караоке хийж болно. Одоо энэ эдрийг холтноо. Амалмаа Enjoy, enjoy. There. магадгүй гэд бяцхан одоо сурталчилгаа шиг хэлчихэ. Яг энэ 75 инчийн энэ зурагт чинь гадуур 10 хэдэн саятаа маш хүнтэй байдаг. Манайх сая энэ зурагтыг 1 дор 6 сая төгрөг парк гэж өгүүлгүүгээр сар болгоо ингээ болцоогоор 235 235 мянга. Чи над юугээр кибордоор нэгэц? Оо ёо, эсвэрээ. Нэ. Talking to the moon when we were young, happy, singer. Talking to the moon. Talking to the moon. Хатаа. За, ээ чин дуулыг нэ. Баярлалаа. Нэг. Уу. <laughs> Open your eyes, look up to the skies and see. За ингээл гэртээ караоке хийчих юм шиг. Ухаалаг системтэй тэгэхээр нэгсэндээ энэ гар утасны одоо хэрэглэгддэг энэ App Store нь тэн дээр байгаа учраас App Store-оос хэрэгтэй юмнуудаа татал ашиглууртай болчихж байгаа байхгүй зөвхөн телевизийн мэдээ үзэж суухгүй ямар нэг үнэтэй технологи ямар нэг юм авч байгаа бол яг аль байсны газраас нь ядчил хандах газартай дээ дээрээс нь одоо энэ Xiaomi-гийн энэ зурагт хамгийн бага хүүтэй хамгийн урт хугацаатай ийм зээлээр авах боломжтой шүү. За тэгээд э, ямар нөгөө бүхнийг мэддэг мэд одоо амарлаг хүн ч биш анх бүгдөө л э, юм авахтаа юугаач мэдэхгүй байж байгаа л тэгээл судлаал за энэ зүгээр юм байна тэрэн зүгээр түүнээс л одоо зурагт хөдөлтөж часаар хагаад одоо про болсон хүн бол биш шүү дээ Even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go go go go go go go мэдээж одоо тэгээл ингээл гэр гертэ тал талд мэдээж одоо гар утсаа ухаал суун зэрэмдаа Тэгэд аль болох тэрийг багсах гэж хичээж байгаа. Ямар сандаа л одоо хүүхдэд өдөрт 15 минут ном уншиж өгөж заншин гэдэг хүүхүүд тэнчэнээс үгийн баялагийг олж авна. Зөв буруу гүлгэр ингээд хүүхүүдээс сурч авдаг юм байна. Болон болохгүйг мэдэж авдаг юм байна. Төсөөл ертөнцийн маш гой баяжиж өгдөг юм байна. Тэг хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар, бусдыг ойлгох, бусдыг хайрлах, уучлах одоо энэ бүх амьдрал дээрээс ингээ явцдаа тэгж байгаа л сурнах гэсэн зүйлсүүдийг илүү богино хугацаанд эрт сурах боломжтой гэдэм билээ. Тэг өөр зөндөө ол юм гой даваадлаад идэм билээ. Тэгээ ном уншиж өгч өгөхийн дадлаа өөртөө суулгах гэдэг гэж хичээж байгаа. Хүүхдэд тас энийг туршаад үзээрэй. Тэс манай хүүхд номонд маш туртай болоод тэгээ одоо ингээ өөрөө номнуудаас харж байгаа нүг таалагцсан үйл явдалтай тэр номоо сонгоод өөрөө авчираад энийг уншуулъя. Жишээлбэл аав нь ингээ сая хэд хоног хөдөө авсан байсан чинь аавын тухайн юм ном бидэг хөхгүй. Тэсэн чи тэр номыг бүр ингээ уншуулна гэнээр өрөвдөлтэй. Аав нь ирээл ирсэн өдөр нь шууд нөгөө номоос тайсраагаал ухаад номны хуудсыг эргүүлсээр гал яг нөгөө аавынхаа бүдүүн том гидсэн дээр ингээд жижиг хөөх цуугаар эрхэлдэг. Тэрүүнийг ингээд аавд харуулад аавыгаа хифт хифт гэд хифтсэн чинь гидсэн дээр нь суугаад тэгээд яг тэр нөгөө номон дээр одоо байсан хүүхдээс суралцсангаа давхар тэр мэдрэмжийг хүртмээр байсныгаа хүртээд энэ мэтчлэн хүүхдээ хөөрхөн суралцдаг юм билэ. Зүгээр энэ влогоор дамжуулсан жижигхэн типс шүү. Дагно. Хэд бас? 5600 юу? Хүүе ага басараа басараа. Мөг ирлээ басараа. Чи юу жаа? За нэг дууд болчих. Өнөөдөр амралтын өдөр юу хийж өнгөрөх гэж байна? Тий юу? Тий. Би гарна. Батсаа гараад бодлого. За чи дууд бол та. Би би шахт бол та. За өглөө босоод бид нар цайгаа ууж байна энэ дээр мэйл оруулах зөрөгтэй баатар нэг ч байна. Мөнхөрч мэйлээ ирэхгүй матцсан төвшөөж ирэхгүй. Дагнаагаас өөр Gmail пассвортаа оруулах зөрөгтэй хүн нэг шиг. Оо дагнаа чинь Gmail түм үү? Энийг патент Gmail оруулсан шүү дээ. Мм. Энэ бүгд Google account-аас илүү орохгүй гэж шүү дээ. <laughs> Төвшөөх өөрөө форматлна гэж байгаа бол төвшөөх өөрөө. За өөрөө оруулах. Үгүй ээ. Миний хол бүр амар security. Мөнхгэр л зөндөө жим хэл үйдэг үстэй. Тий, нэг нь өгчөөч. Пассвортыг мартчихжээ. Оо. За хараа чи нөгөө өөрийнхөө юг хий хараа. Нөгөө юу вүлээ? Төвшөөд би хайртай жимээлээ хийдэ. Төвшөө галандаа гэдэг. За энэ ургацтай тий. Ингэж үзвэл үнэн тайлтай. Гэтэ хөлн бүг үзэхдээ баг пивугаараа манахаа. За энэ син нөгөө багд болох. Яасан э. бэ дагна? Аа? Болцсон гинэ. Болцсон юм уу? Аа за за. Тэгээ одоо энэ 7 хоногт чинь Улаанбаатар кино фестивал болж байгаа одоо энэ 7 хоногоос эхлээд энэ бүтэнсэн хүртэл ингээд кино фестивал үргэлжилж байгаа гэр бүлээрээ хамтдаа кино үзээрээ а бас гэр орондоо гэр бүлээрээ бөөнөр хамтдаа гоё кино үзээрээ миний санал болгох кино бол манай гэр бүлийн гэр бүлээрээ маш дуртай үзсэн кино бол 1917 буюу үргэлжилсэн кадртай буюу ерөөсөө ингээд донд нь пауз авахгүй ингээд жүжиглэлт нь үргэлжлээл кино эхлээл камер ерөөсөө дагаж явсаар агаал цаг хэдэн минут болдгоо дуусгаад киноны үйл явдал дуусна. Гэхдээ тэр оронд байршлууд нь өчнөө өөр өөр газар болж солигдож байгаа хүмүүсийн тэндээс гарчж байгаа дэлбэрэлт болж бүр амьдрал 9 шид юм болж байгаа байхгүй юу 1917 гэдэг нэртэй тэр кинон дэр гэхдээ камер ерөөсө тасрахгүй ингээ өргөлөөл яваад байдаг гэрүүлээрээ адис авч <laughs> one shot-оор яаж ингэж гоё хийснийг нь бас үзэж ингэж биширч суусан тэгээ манай дагна манаас ойрт юуны iPad гар утас мутасаас э, айгүй хүзээд байгаа. Тэгээ одоо энэ үнийг болиулах одоо миний ганцхан э, арга бол kids mode дээр нь тавьчихж байгаа. Аа сэрүүлэг тавьчихж байгаа. Kids mode дээр нь тавьчихгонгод нөгөө энэ бала бала хааги баг юм гэж гарахгүй. Намайг ингээ цаашаа явангод солиод өөр гадаад юм ингээ үзээд би буцаад түрээд дөрөнд гэл консоны дээр тавьснаа. Эцэг консоны үзэж гин. Консоны. <laughs> Ховцоо өгөхөө. Сайн байна. Энийг ивхээрээ. Идчээд үү? За ойлголоо. Зурагт нь дэр kids mode гэж тохиргоо бас байдаг. Kids mode дээр нь тохируулж ангууд яг хүүхдийн холбогдолтой юм. Одоо YouTube нь ч юу нь ч вэ хүүхдийн холбогдолтой юм гарах юм байлаа. Чамаг аваагүй. Хамар хамарны эсгэж аваад байна. Хамардаа юу ч гэснэ чинь. Ээч нэрээрээ сугуйна тий. Race дээр. За би тэгээд. За smash roll. Pink машин байж тээ. Дагнагийн цамчиг өнгөтэй юм байна. За, мөнхөш бид хоёр ингээд одоо өрсөл. Аа, хоолнд асгал хийж байгаа юм уу? Аа, аа, аа. Аа. Өнөөдөр бүжиг орсон юм уу миний охин? Алида бүжгийн зогсолтой хамт үзүүлч. Ямар бүжиг үжиглэж байгааг хэлээ дэгнэ. Дэгнэ харъя. Аа за. Тэр гар мар поз итрэн бүр ингээд л ш. Али тэн зогсож байгаа харъл да. Мань зогсож байгаа харъл. Өө энийг авти. Өө тийм энэ зогсож байгаа даля. Аа н харъл. Маш. За хараач. Яаж зогсож заасан? За али. Оо. Йоо энэ хөлнийх нь хэлбэр мэлбэр өөр яг аав шүү. Оо ёо. Оо яа аав дивчээ. За нөгөө балетчин шиг төгс хооч чадахгүй байгаа. Дахиад ингэрэ. Гарны яд. Оо оо яа. Аав дивчээ. За ингээд өнөөдөр орой гайхалтай гоё бууз хийж байна. Вау, дагнаа. Ухуу. Бууз ч одоо сэвсэрэн байгаа болгочтой гэд байгаа. Ингээд тань юм байна. За. Хүмүүстэ. Мань хин таван байна. Вау. Намаач. Би чамаа гэж хажуулах гэж. Осоо гинэ. Нүргэний дөрөнд тавлаар амжижгэн зураг харагдчихсан. Манкер зүгээр. За таач харъя. За нас раунд хадаад байна. Нас. Инса. Йоо, стам их. Оо за нас гарчиж болохгүй шүү дээ. Чи тос үлдсэн. Нүүр нь амар хураашаад байгаа юм чи. Тийм нүүр нь хураашаад байгаа учраас тос үлдсэн за. За. Па я я я я. За, дөвшөө ажиглаж. За гоё гол өч гэсэн баярлалаа. Өнөөдөр өөр үнэн кафетай байна. Мэдээгээ үзэнгээ гоё гол илжсэн шүү чи. Кафе адил үзээд юм те. Гамбаяр мэдээ дайгуу дуртай. Би тэрнээс сууд үзэн штэ мэдээ гоё мэдээ үзэн штэ. Үзэж штэ. За бид хоёр бол гамбаярын мэдээг дандаа үздэг. Амар. За одоо бид хоёр одоо удахгүй вино уун. Арио кино үзэн. Арио кинотой шүү анда. Кинониас өмнө караокед нь аа гэртээ. Яг би таниад байгаа гэж. Аха. Тэр анаас аманда зуцсан ажур уусан. Тийм ээ. Тэр ажур би таниад. Аа. За тэгээ гэр бүлээрээ гоё цагийг өнгөрүүлээрээ. Манай гэр бүлийн хувьд бол одоо зурагт үзэх нь тэгээд явж байгаа нь төвшөө мөн найрлагч жүжигч мэрэгчлээ болохоор кино үзэх нь бол аюу чухал гэдэг шиг танаа гэр бүлд бас яг юу хийвэл гэр бүлээр чухал байдгээ тэрэндээ бас цаг гаргаарай. А бас Улаанбаатар кино фестивалыг сонирхоод үзээрэй. За баяр таа.